<laughs> Wie habt ihr Wie sagt das? Ah, kommt der erste Flieger. Erste Flieger. Erste Flieger. Flieger heute im Einklang. Underground fliegen, heute illegal vom Stuttgarter Flughafen über die Thermikschneise mittlere Federlinie hochgeflogen bis in den Eichenhain rein und werden nachher noch im Sundown rüber zum Asenwald auf dem Top-Landing machen. Bis später, ciao. <laughs> was ein Reporter. Letz, letzte Mal TÜV, was war es? 87 oder was? 83, 88. 82. 82. Zwei wissen schon morgen. Nee, 88, ja, 88. 88 letztes Mal TÜV. Ist doch gut, Mann. TÜV hat immer über 30 Jahre fast 30 Jahre. Alter, geil, ich hab jetzt schon drauf. <laughs> Alter, geil, ich hab jetzt schon drauf. da kommt doch gleich der Baum, ey. <laughs>

Nice. ja, das kannst du vergessen. hallo, Elva, Riedeberg, Beitum, Wiu, Wie, wie habt ihr, sagt es? Hört?